specifico lo spray ristrutturante lucidante per capelli crespi, ossia lo spray anticrespo, è ideale per quei capelli eh, che sono eh, secchi ehm, per colpa appunto dei trattamenti meccanici magari oppure dei trattamenti chimici oppure anche semplicemente perché utilizziamo delle erbe tintorie, sono tutti processi che eh, portano eh, l'acqua a evaporare, l'acqua presente nella struttura dei capelli e quindi eh, tendenzialmente i nostri capelli diventano più eh, secchi, diventano più mm, eh, anche elettrici, quindi eh, più mm, difficile da domare, <laughs> per così dire. Ecco, anche se appunto i capelli sono sfibrati, sono stati colorati oppure decolorati e così via perché alla fine l'arma principale che abbiamo per domare il crespo è l'idratazione e questo spray è questo che fa, idrata i capelli perché le idrata grazie mm, agli ingredienti che contiene. Gli ingredienti chiavi sono um, gli acidi della frutta, l'IH, che grazie al loro pH acido riescono a chiudere le squame e quindi i capelli risultano lucidi. Eh, solitamente eh, gli H sono utilizzati come sapete mh, mm, sul viso, quindi nelle creme viso, in questo caso un, un utilizzo innovativo diciamo così sui capelli proprio perché svolgono questa attività di eh, riequilibrare il pH d'altro canto c'è eh, dentro la formula eh, l'aloe, il pantenolo, la eh, provitamina B5 sono dei potenti um umetanti quindi svolgono un'attività eh, idratante c'è presente l'idrolizzato bio di castagna quindi del frutto di castagna che assieme all'inulina che è estratta dal carciofo, pensate, riesce a svolgere eh, una potente azione anti-umidità, quindi anti-crespo ed emoliente sui capelli. Io solitamente lo utilizzo quando oh, voglio fare una messa in piega liscia perché eh, mi aiuta a, insomma, a, tenere i capelli molto lisci, quindi non gonfi, e soprattutto eh, nel periodo in cui l'umidità è molto forte, quindi magari nelle giornate molto affose oppure d'inverno, in quelle giornate eh, uggiose, quando praticamente <laughs> ogni capello mm, mm, vive di, di, vita sua. Quindi è uno spray ricco in attivi che riescono a penetrare, a ristrutturare, a idratare in profondità il fusto e i conservanti sono dei conservanti alimentari quindi che troviamo anche nel eh, cibo che mangiamo quindi questo è un altro pregio che io trovo a questi prodotti perché appunto sono conservanti che sono anche ecosostenibili. Per fare un sunto velocemente, quindi per racchiudere in poche parole questo spray capelli perché eh, insomma più breviste sia meglio è, è uno spraycapelli al 100% naturale, quindi con ingredienti al 100% di origine vegetale, eh, quindi non contiene ingredienti di origine sintetica oppure di origine animale, gli ingredienti, parte degli ingredienti provengono anche da agricoltura biologica, non contiene alcol, non contiene siliconi, non contiene parabeni, non contiene allergeni. La tipologia di capelli per i quali è indicato sono i capelli secchi, capelli mm, crespi, capelli disidratati, trattati, rovinati, sfibrati, capelli che mm, si um, gonfiano facilmente quindi si elettrizzano facilmente. Come proprietà quindi sui nostri capelli eh, svolge un'attività ristrutturante, un'attività idratante grazie appunto alla presenza dell'aloe vera, grazie alla presenza del pantenolo dello sodio ialuronato che è il sale sodico dell'acido ialuronico, un'attività lucidante eh, grazie alla presenza degli acidi della frutta e condizionante grazie alla presenza dell'inulina e della uh, eh, bettaina. Um, ehm, riesce ad avvolgere i capelli in questo film naturale invisibile che aiuta i capelli a rimanere idratati più a lungo. Comunque vi lascio il link eh, al mm, prodotto sul sito, se volete mm, insomma potete trovare lì una descrizione di tutto quello che ho provato a raccontarvi io oggi. Quindi diciamo che il pregio di questo spray capelli è il fatto che eh, non appesantisce assolutamente i capelli, quindi ha una formula talmente leggera che effettivamente bisognerebbe usare veramente tanto per <laughs> riuscire ad eh, ottenere un effetto appiccicaticcio oppure eh, di pesantezza. uno spray che mm, eh, riesce a controllare l'effetto crespo assolutamente, li lucida tantissimo, li lascia morbidi e vaporosi Ehm, per chi non è adatto, non è adatto per quei capelli che sono mossi o che sono ricci e eh, eh, volete utilizzarlo per dare sostegno a questi ricci questo tipo di prodotto non è adatto, è adatto eh, più un prodotto che ha, contenga anche una ricca quota grassa. Ve lo dico perché eh, a me dispiace che eh, insomma, magari spendete i soldi e poi ci rimanete male, piuttosto preferisco assolutamente aiutarvi a fare un acquisto consapevole e quindi eh, ci tengo tantissimo che appunto chi eh, acquista questo prodotto poi ne rimanga soddisfatta è uno spray styling quindi che va utilizzato sui capelli eh, mm, appena lavati quindi ancora umidi prima di asciugarli con il fono oppure all'aria naturale non è una laca quindi assolutamente non, è, non serve a fissare la messa in piega ma a facilitare la messa in piega che è ben diverso, mi raccomando, quindi è uno spray styling che secondo me è anche ben più di uno spray, eh, di un prodotto styling perché appunto svolge questa fantastica attività idratante eh, su, sui nostri capelli quindi eh, spero che insomma con queste dritte con queste, questo ulteriore approfondimento eh, che abbiamo fatto assieme voi po possiate fare un acquisto consapevole. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare il pollicione in su sotto il video, se avete qualche domanda o qualche dubbio sarò felicissima di rispondervi, lasciate quindi eh, i vostri commenti qui sotto il video e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!